Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'articulation temporomandibulaire. L'ATM est une dysarthrose bicondylienne de type synovial, mettant en rapport la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire de l'os temporal avec le condyle mandibulaire. Ces surfaces sont encore concordantes et sont séparées par un disque articulaire. Cette articulation est double, euh, c'est pour cela qu'on l'appelle dysarthrose diarthrose. Euh, elle est composée d'une articulation supérieure qui est temporodiscale et une articulation inférieure disco-mandibulaire. de ce fait, le disque sépare l'articulation en deux, en deux compartiments, supérieur qui est l'articulation temporodiscale et euh, inférieure qui est l'articulation disco-mandibulaire. La mobilité est possible grâce à l'activité synergique des muscles masticateurs, coordonnées par des récepteurs nerveux assurant également un rôle sensoriel et de protection ligamentaire et capsulaire. Cet ensemble constitue euh, une unité fonctionnelle complexe qui permet des mouvements de translation, de rotation et autorise des mouvements dans les trois directions dans l'espace, notamment la propulsion et la rétropulsion dans le plan antérieur-postérieur, et déduction dans les mouvements de latéralité droite-gauche, et l'abaissement-élévation de haut en bas. L'articulation temporomandibulaire constituée par euh, trois surfaces articulaires, notamment la surface temporale, constituée par la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire, le condyle mandibulaire et le disque articulaire. Donc euh, la première surface étant la fosse mandibulaire qui est creusée dans l'os temporal et qui va recevoir à l'intérieur le disque articulaire et le condyle mandibulaire et qui est délimité en avant et en arrière par le tubercule articulaire qu'on appelle aussi euh, processus temporal antérieur et postérieur. Le condyle mandibulaire qui est une surface euh, convexe et qui entre en rapport avec le disque articulaire. Le disque articulaire, c'est par cette articulation temporomandibulaire en deux compartiments, le compartiment supérieur étant l'articulation disco et le compartiment inférieur ou articulation inférieure qui est l'articulation disco-mandibulaire. Ce disque articulaire, il permet de diminuer cette discordance qui existe entre les surfaces articulaires osseuses, notamment la fosse mandibulaire et le condyle mandibulaire et le tubercule articulaire. C'est une euh, lentille biconcave, fibreuse et déformable. Elle est sensible à la pression et à l'étirement et il va se comporter comme un amortisseur. Le disque proprement dit est composé d'un bourrelet postéro supérieur et un bourrelet antéro inférieur. Entre ces deux bourrelets, il existe une zone intermédiaire amincie y a une épaisseur de 1 mm et qui est centrée entre les surfaces articulaires. Comme on le voit sur, euh, sur ce schéma, le disque articulaire est constitué de deux bourrelets antérieurs et postérieurs. Ce disque articulaire, il est interposé entre la fosse mandibulaire et le condyle mandibulaire et il est rattaché euh, à la capsule articulaire qui s'étend entre l'os temporal et le col du condyle mandibulaire par le biais de deux freins. Un frein antérieur qui est le frein euh, temporo-discal et euh, temporo-mandibulaire antérieur et un frein postérieur qui est temporo et temporo-discal euh, postérieur. Ces freins temporodiscal antérieur et postérieur permettent de stabiliser ce, ce disque intra-articulaire, mais permettent aussi par leur élasticité de diriger ce, disque pendant les mouvements d'ouverture et de fermeture mandibulaire. Retenez que le disque mandibulaire a comme moyen de fixer le frein temporodiscal antérieur et le frein temporodiscal postérieur. Le disque articulaire est attaché par la lame tendineuse prédiscale c'est une zone d'attache antérieure qui reçoit euh, l'insertion musculaire euh, du muscle ptérygoïdien latéral dans le niveau de la partie antéromédiale et sur la partie antérolatérale, elle est constituée par les fibres du masséter et du temporal. Au niveau de la zone d'attache postérieure du disque, constituée par le frein discal, une lame supérieure constituée par euh, qui va, être plaqué contre le toit de la fosse mandibulaire par la pression sanguine du plexus veineux, une lame inférieure qui s'insère sur la face postérieure du col mandibulaire. Le disque et les ligaments divisent l'ATM en deux espaces, un espace supérieur qui est temporodiscal, un espace inférieur qui est disco-condylien. Cet espace supérieur euh, temporodiscal permet des glissements libres qui permettent la translation du disque le long du tubercule temporal inférieur, le disque euh, disco-condylien, permet la rotation du condyle par rapport au disque et permet une légère translation du condyle. L'articulation temporomandibulaire est une articulation qui a des moyens d'union constitués essentiellement par la capsule articulaire, qui est un manchon fibreux, de nature collagénique, avec des insertions temporales. En avant, euh, elle s'insère sur le bord antérieur du processus zygomatique, médialement sur la base de l'épine du sphénoïde et latéralement sur le bord inférieur de la racine transverse du zygoma et en arrière sur la suture tympanosquameuse. Et elle s'insère sur la mandibule sur le pourtour de la partie supérieure du condyle. Cette capsule, Cette capsule articulaire est tapissée à l'intérieur par la synoviale, cette synoviale qui tapisse les cavités sus et sous-discales. C'est une conche continue ou villosité avec des zones de réflexion. Elle sécrète une substance claire jaune pâle, riche en protéines et en mucine. Elle va jouer le rôle, cette sécrétion va jouer le rôle du liquide synovial, qui a un rôle de lubrification de la... Comme le voit sur le schéma, l'articulation temporomandibulaire est unie par la capsule articulaire, qui est un manchon fibreux, manchon fibreux, qui est divisé à l'intérieur par le disque, il va séparer euh, deux compartiments supérieur et inférieur, et dans l'intérieur est tapissé par la cavité, euh, par la membrane synoviale, qui délimite la cavité synoviale. Cette capsule articulaire a des attaches latérales. Le disque, par ses bords latéraux, envoie en regard du bourrelet postérieur deux ailerons qui s'insère sur le tubercule latéral et médial du condyle mandibulaire et adhère à la face profonde de la capsule et des ligaments. Les ligaments collatéraux ou ligaments discaux, qui sont le ligament collatéral médial, unit la partie médiale du disque au pôle médial du condyle. Le ligament collatéral latéral unit la partie latérale du disque au pôle latéral du condyle. Ces ligaments permettent de renforcer la capsule et ils ne sont pas extensibles. Donc les moyens d'union sont composés par la capsule articulaire avec ses renforcements latéraux que sont les ligaments collatéraux médial et latéral. D'autres moyens d'union sont les ligaments les ligaments sont le ligament latéral, le ligament médial et le ligament silomandibulaire. Donc il existe trois ligaments. Le ligament latéral appelé aussi temporomandibulaire, il est constitué de deux faisceaux épais dont leur origine commune est la surface latérale de l'arcade zygomatique. Donc l'arcade zygomatique est une partie de l'os temporal, c'est pour cela qu'on l'appelle le ligament latéral ou temporomandibulaire, et sur le tubercule articulaire au niveau du bord inférieur. Il va se terminer sur la face latérale du condyle. Donc retenez que le ligament latéral, aussi appelé ligament temporomandibulaire, parce qu'il s'insère en haut sur l'os temporal et en bas sur le col du condyle mandibulaire. Il limite les déplacements postérieurs et latéraux du condyle. Le ligament médial, appelé aussi sphénomandibulaire, il a son origine est l'épine de l'os sphénoïde. Il va se terminer sur la lingula du foramen mandibulaire. Il maintient une tension constante lors de l'ouverture et de la fermeture buccale. Le ligament stylo-mandibulaire, il a comme origine l'apophyse styloïde de l'os temporal. Il se termine sur l'angle de la mandibule et limite la propulsion mandibulaire. Cette vue latérale de la mandibule montre le ligament temporomandibulaire. Il est constitué par deux faisceaux. Ils s'insèrent tous les deux sur l'arcade zygomatique en haut et sur le condyle mandibulaire en bas. Le ligament stylomandibulaire qui est en arrière, qui s'insère sur l'apophyse styloïde ou processus styloïdien, et il se termine sur l'angle de la mandibule, d'où le nom de ligament stylomandibulaire. Sur la vue médiale, on voit que la mandibule est reliée par l'intermédiaire du ligament sphénomandibulaire qui s'insère en haut sur l'épine du sphénoïde et en bas sur la lingula de la branche mentante de la mandibule et en arrière on voit aussi le ligament stylo-mandibulaire. Les moyens d'union de l'articulation temporomandibulaire euh, vont, se compléter par les muscles masticateurs que sont le muscle temporal, le muscle masséter, le muscle ptéroïdien latéral et le muscle ptéroïdien médial. L'articulation temporomandibulaire est une articulation qui est superficielle et en même temps profonde, elle entre en rapport dans, dans la, en haut avec l'encéphale, en arrière avec l'os et le condy auditif externe, médial avec le nerf trijumeau et ses branches, et l'artère maxillaire interne et ses branches, ainsi que le plexus veineux. Latéralement, elle a des rapports nerveux avec le nerf facial et ses branches. Comme on le voit sur cette coupe, l'articulation temporomandibulaire a comme moyen d'union musculaire les muscles masticateurs, ainsi que les rapports qu'elle a en haut avec, le sphénoïde et en arrière avec le condé auditif et l'os Sur cette vue médiale, l'articulation temporomandibulaire contracte des rapports euh, vasculaires nerveux qui sont très riches, composés essentiellement par le nerf mandibulaire ainsi que d'autres branches du nerf trijumeau, l'artère euh, méningée moyenne qui est une branche de l'artère maxillaire interne. Donc il faut retenir que l'articulation temporomandibulaire a des rapports qui seraient riches, en interne avec le paquet vasculonerveux constitué par l'artère maxillaire interne ainsi que des branches, et ses branches et les plexus veineux, et les branches du nerf trijumeau, et en dehors avec le nerf facial qui constitue le premier danger chirurgical lors de l'abord de l'articulation temporomandibulaire. les mouvements masticatoires sont, euh, cycliques. Ils sont composés par des mouvements d'abaissement et d'élévation de la mandibule, associés à des mouvements de latéralité, déduction et des mouvements antéro-postérieurs, propulsion, auxquels sont associés des mouvements de réflexe de la langue, des joues et des lèvres. C'est pour cela que euh, l'articulation temporomandibulaire constitue la pièce maîtresse des mouvements de l'appareil mandicateur dans lequel intervient plusieurs organes. En conclusion, euh, l'articulation temporomandibulaire est une articulation qui est très mobile. Elle permet plusieurs mouvements euh, de, de, de l'espace, ce qui permet à l'appareil manducateur de d'effectuer de, sa, fonction principale qui est la mastication, à côté de d'autres fonctions, notamment euh, l'élocution, la respiration. Euh, ce sont des mouvements qui sont euh, très, très complexes. C'est une articulation qui est très mobile et qui est sujette à un certain nombre de pathologies qui vont entraver sa fonction, notamment l'ankylose temporomandibulaire, qui est une scale de traumatisme qui va toucher la région euh, de l'articulation temporomandibulaire, notamment les fractures de la région condinienne, ce qui va aboutir à la soudure des surfaces articulaires. Aussi, les dysfonctionnements de l'appareil manducateur, de l'articulation temporomandibulaire, qui sont en rapport avec des troubles dentaires, notamment des disharmonies dentaires, mais aussi des malformations squelettiques mandibulaires et maxillaires. Retenez que l'articulation temporomandibulaire est une articulation euh, double, qualifiée de dysarthrose. C'est une articulation qui permet la mobilité de l'appareil mandicateur. C'est une articulation euh, qui, a des rapports qui sont très riches et qui sont dominés par des rapports avec le pédicule euh, veineux composé par l'artère maxillaire interne et les plexus veineux euh, mais aussi un rapport nerveux dans sa partie interne avec les branches du nerf trijumeau et dans sa partie superficielle avec les branches du nerf facial. Je vous remercie.